kepribadian dia, personaliti dia penuh dengan etika, penuh dengan moral, penuh dengan kebajikan yang mana meletakkan Nabi ini antara pemimpin yang patut diikuti dan ditauladani. Pa excellent punya pemimpin. Sebab itulah Nabi ni perbuatan dia selari dengan perkataan dia. Perkataan dia selari dengan perbuatan dia kerana akhlaknya adalah Al-Quran. Yang ni kita boleh tengok sejarah bila mana ada seorang lelaki yang bernama Hisham bin Amir datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang bertanyakan bagaimanakah akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim ada diungkapkan benda ni, apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Bila mari kawan ni tanya Aisyah, Nabi ni lagu mana dia punya perangai? Nabi ni lagu mana dia punya kehidupan? Nabi ni lagu lagu mana dia punya adab? Kana khuluquhul Quran akhlaknya adalah Al-Quran sebagaimana Al-Quran itulah akhlak Nabi tengok Nabi itulah akhlak Al-Quran dan Nabi ini juga memang patut dijadikan suri tauladan suri ikutan kita semua Nabi ini bukankah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 apa firman Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira laqad kana lakum sesungguhnya pada diri Rasulullah contoh tauladan ikutan yang baik apa saja yang datang daripada Rasulullah sama ada perbuatan dia perkataan dia, pengakuan dia adalah kebaikan. Kerana perkataan Rasulullah bukan perkataan yang sia-sia. Bukan perkataan yang main-main. Tiada satu pun perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah berdasarkan hawa nafsu baginda. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa Ah sambung. Wahyun yu yuha itu Rasulullah. Jadi dia suri tauladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang mengharapkan reda Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, kita nak harap reda siapa? Reda Allah lah. Jangan sesekali mengharapkan reda manusia. Jangan harapkan reda manusia. Kalau kita harapkan reda manusia, kita akan cepat dipenuhi dengan hawa-hawa nafsu yang pelbagai kalau kita nak redha manusia redha manusia ni macam ni lah time orang suka kita dipuji oh, kembang dada time orang suka kita diangkat time orang suka kita dipeluk time orang suka kita diberi macam-macam kita rasa gembira dan happy tapi bila orang caci bila orang benci bila orang maki kita rasa apa? Tadi time orang suka, ni time orang tak suka dah. Oh, orang duk maki macam-macam, orang duk caci macam-macam, orang duk tuduh macam-macam. Masa tu happy lagi ke? Dah down dah. Dah down dah. Sebab manusia ni hawa nafsu dia Allah uji sikit saja. Yang Islam ajar bila kita dapat segala nikmat dan kelebihan kita bersyukur. Bersyukur bila Allah uji dengan ujian dan musibah kita bersyukur bersabar tu yang agama ajar Allah bagi syukur Allah uji sabar tapi bagi orang yang dipenuhi hawa nafsu bila Allah bagi dia sombong oh. tapi bila Allah uji dia give up dia putus asa dua-dua ni kita kena buang daripada kamus kehidupan bila senang kita sombong buang bila kita diuji give up putus asa pun buang yang Islam ajar satu syukur satu sabar jadi dah kata nak redha Allah dan satu lagi wal yaumal akhir dan balasan di hari akhirat sebab itu Islam selalu meletakkan beriman kepada Allah kebanyakan ayat Quran dan hari akhirat walaupun sebenarnya rukun iman lain banyak lagi kan tapi kebanyakan yang kita tengok ha, Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Kenapa bukan kepada Allah dan malaikat? Kenapa bukan kepada Allah dan kitab? Tu berukun iman Tapi kenapa Allah hari akhirat? Supaya manusia sentiasa ingat Bahawa kita selepas mati ini ada kehidupan lain Maksudnya hidup atas dunia ni akan dicatat kiri dan kanan, depan belakang, atas bawah. Ada kira-kira dia tuan-tuan. Setiap perkataan yang kita keluarkan ada nilaiannya di sisi Allah. Perbuatan yang kita buat ada nilaian di sisi Allah. Niat yang kita keluarkan dari hati ada nilaian di sisi Allah. Lepas dunia ada hidup lain. Ingat bahawa kita ni akan dinilai, kita akan dikira, kita akan ditimbang. Jadi hiduplah sebagai manusia yang beriman di atas dunia, buat benda-benda baik, jangan buat sebaliknya. Jadi bila orang tu otak dia dah terdoktrin dengan Allah hari akhirat, Allah hari akhirat dia beringatlah. Bagi yang jauh dari doktrin ni, dia fikir nak hidup atas atas dunia semata-mata akhirat letak belakang dia buatlah apa yang dia suka kalau dia ingat akhirat dia akan waspada kalau dia ingat akhirat dia akan berhati-hati benda ni tak habis hidup tu yang mati tu bukan pengakhiran Allah angkat balik Allah tunjuk balik depan orang hari ini tuan-tuan kalau aib kita dibuka depan orang pun betapa malunya kita contohlah terbuka aib kita malam ni sekurang-kurangnya orang dalam masjid ni saja tahu tu pun tebal habis dah muka kita naik berapa kilo sentimeter dia tu bukan dunia lagi tahu ni dalam ni saja harap-harap orang luar masjid tak tahulah kita berharapan demikian tapi besok seluruh manusia boleh tengok kita diadili di hadapan Allah apa kebaikan yang dibuat apa kejahatan dan keburukan yang dibuat sebab nak mari rasa malu nak mari rasa apa itulah itulah yang disebut dalam agama sebagai ih, ihsan yang jadi masalah umat Islam akhir zaman ni ihsan less bukan tiup less tiup less tak apa ihsan less ihsan tu hilang iman tak hilang syariat tak hilang percaya tak pada Allah ya saya percaya saya yakin saya beriman semayang tak oh takkan percaya kat Tuhan malas semayang saya semayang tapi ihsan hilang percaya kat Allah semayang tapi bila keluar masjid selipa aku hang bedai pasal apa bedai selipa orang tu ihsan tak ada Pasal apa kopak tabung masjid? Ihsan tak ada. Yang mana kopak masjid dengan ambil selipar tu kalau tanya dia, caya dak Allah? Oh Allah Tuhan aku. Semayang tak? Semayang sekali dengan kita. Tapi pasal apa boleh ambil selipar orang? Ihsan tadi. Apa dia ihsan? Antak budallah ka'annaka tarah ihsan ni satu rasa yang Allah sentiasa awas kita lihat kita tengok kita dengar kita rasa tu kalau tak ada walaupun dia percaya Allah walaupun dia semayang macam-macam kejahatan boleh berlaku kalau rasa tu tak ada yang jadi ada rasa tu itulah kita tak buat jahatnya baru nak ambil sikit eh Allah tengok tak jadi baru nak tampak sikit Allah tengok tak jadi baru nak tu sikit Allah tengok kalau tak ada rasa Allah tengok tu duit masjid dia ambil selipar orang dia ambil hak tu dia buat hak ni dia buat pasal apa rasa tu tak ada rasa tuan-tuan boleh faham ke tak ni ha, faham tak apa